a festa. Aí, ó. Os cavaleiros estão aí. I got too much. 嗯。 <laughs> passagem. Tem muita gente. Terra do calçado. É isso aí. É Rua São Paulo. 哎。 na festa aqui. Cadê o seu cavalo? Eu aqui, ó. Aê! <laughs> é, é isso aí, rapaz. Tá acompanhando a turma aí. Nada, eu vim cancelar nisso aí. Eu não vou esperar ônibus, eu vou andando. Tá bem, tá bem. Você tá bem de saúde? Tô bem, graças, graças a, Deus. a Deus. É primo da minha esposa. aí eu, eu desanimei de esperar ônibus, falei, ó, vou, vou andando. É, hoje, hoje pode, né? É isso aí. É isso aí, ônibus. Um abraço. Vou Alô, filmar o pé, caminhão. É. Falou. Roberto, Vitoriano.

Você já aceitou a garrafa de conhaque? Rapaz, eu tô com a cabaré, eu tô com a segunda cabaré até agora. Oi, companheiro! Muita fama, viu? Ó, Deus abençoe bem vocês, viu? Deus abençoe você, André Aparecido, um ótimo feriado. Pessoal da Ponte, do é Ponte do Pé, também Deus abençoe de cada um de vocês, viu? Pessoal trabalhando. Muito obrigado de coração, pessoal, pelo seu momento. Fala aí. Muito pessoal já Quinta Ouro, Coronel. deixar os cavalos passar. Já que ele é o que 啊。 se tiver com álcool, ele